Amiga, amigo craneano ¿cómo estás? Soy Jorge Cortés, baterista de Cranion, con mi chaleco multiusos, dándote unos tips para dos bombos. Como tú puedes ver, aquí tengo un pedal doble, el cual hace que haga cosas que no podría hacer con un pie, lo hago con los dos pies. ¿Cómo puedo mejorar mis dos bombos? Bueno, yo lo uso tanto de relajarme mis dos pies. Al principio es, es, un poco difícil porque no estás acostumbrado, pero esto cuando empecé era este ritmo, tú ves esas 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 en este bombo y luego lo emparejas con el otro. Entonces, eso da una para, para tener balance en tu golpe. Otro es de derecha, izquierda, derecha, y luego izquierda, derecha. Esto se usa mucho en el metal llamado épico glorioso. Entonces es derecha, izquierda, derecha, Vamos es hacer contestaciones, pregunta y respuesta. Puede ser 4 y 4. a ser 2 y 2. 4 y 2 Puedes hacer combinaciones, por ejemplo voy a hacer dos veces cuatro y dos, dos acá, dos acá, dos acá, dos acá y un flan. Otra vez Ese es algún ejemplo. Todo es cuestión de balancear y de acostumbrarte y de practicar, practicar, practicar, practicar y más practicar. ¿Alguna duda? Puedes escribirme. ¿No te gustó? Puedes decirme si te gustó también. Nos vemos muy pronto. Campanita, like, comentarios. Nos vemos muy pronto en una, en una entrega más de batería con cráneo. Y voy a hacer una especie de debraye para despedirme de ti de dos bombos. Alright, alright. maybe